So I didn't più solo Stava il tuo ballo giù Devi che alza da Oyun suyum mudi tüdin Dolu solu, dans Das pomendir Tuyum oyun sin mudi tüdin alo solu, dans Das pomendir Kajun kum toadin gıdına Alu duanı derim kum to Yeah! Um kum toadin gıdına Sonun